chica nueva, ¿eh? Oh, bueno, yo solo quería ser amable, ya sabes, es una chica muy ordenada, muy tranquila, y entonces pues eh, solo quería mantener... Oye, tío, esto, Jorge, que el jefe quiere vernos. estas horas de la mañana, tan temprano. hoy en fin, bueno, qué rollo. Vamos. pasad, pasad a mi despacho. Os he reunido aquí porque quiero encargaros una operación muy importante. Se llama la Operación Macedonia. la Operación Macedonia. Últimamente están desapareciendo muchas frutas de la ciudad. Ah. Y quiero que vayáis y descubráis en la fábrica de alimentos oh. la nueva fórmula de la Macedonia que están sacando. Tenemos ciertas sospechas. Mm y quiero que vosotros, mis mejores agentes, descubráis de qué se trata. No os olvidéis que es un asunto muy peligroso. ¿Eh? ¿Lo habéis entendido? Quiero que vaya ir rápido. Vamos, Pedrín, enseguida. Uy, mira, si es Fresita. ¿Cómo estás, Fresita? Muy bien. Oye, que, que, que yo quiero ir con vosotros en la próxima aventura, ¿eh? Sobre todo, no me dejéis aquí, ¿eh? Bueno, bueno, Fresita, no tenemos, no tenemos más aventuras. Adiós, adiós, no te preocupes. Vaya, siempre igual. Bueno, no os olvidaréis de mí. ¿Estás seguro que es por aquí? No sé, no sé, creo que sí. La, fábrica. Oye, mira, eso debe ser una entrada. seguro que se puede entrar por allí y ver qué hay dentro de la fábrica. mira, deben ser los guardianes. Uy, qué feo, qué cosa mm. más horrible. Hay que hablar en voz bajita. Sí, sí. Uy, mira, otra vez. Oye, vuelven a estar y vuelven a pasar. mmm Oye, me he fijado que pasan cada 10 segundos. La próxima vez que vuelvan a pasar, contamos a tres y nos lanzamos para tirarnos de eso. ¿Se hace bien? Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Vamos enseguida. Mm. A ver. Espera. Ahí. Uno, dos y todos. Vamos, no Venga, eh, de este ascensor de una vez ¡Ay, qué horror! ¡Uy! Pero si es Fresita. Oye, Fresita, ¿qué haces aquí? Eh, mira, nos he seguido y he estado... estoy descubriendo cosas. ¿Qué has descubierto? Nos has estado siguiendo, tengo bueno. Que sí, que sí, seguidme, seguidme. Uy, bueno, vamos. vamos, vamos. Vamos para allá. ¿Y vuestro peluquín? Oh, oh pues, pues mm, hemos pues, tenido algunos problemas, no hemos perdido. En cambio, tú tienes un lacito muy bonito. Por aquí, por aquí, mira. Es por aquí. Mirad, mirad. Oh, ¿Qué sitio es este? Mm. Es el interior de la fábrica. Oye, eh, mira, ¿qué es eso de allí? Hay un montón de frutas. Creo que, fijaros, están todas... Oh, están aprisionadas. Y no sé qué será todo esto, ¿eh, chicos? Eh. Pero... Hoy, el director Juan Pepino. ¿Qué haces aquí? Bueno, bienvenidos a mi fábrica. Ahora voy a enseñar cómo hacemos la Macedonia en mi fábrica. ¿Y entonces usted? ¿Qué tiene que ver con la con la fórmula de la Macedonia. A ver. Ah, aquí reducimos a, la, a toda la fruta y verdura que secuestramos por la ciudad para hacer la Macedonia. Pero antes os voy a enseñar cómo la mondamos. Los mondamos de risa. <laughs> y os voy a presentar a nuestro mondador de, de fruta. Hola a todos. atraparles y echarles la red, perro. Aquí os dejo a todos, para que veáis cómo hacemos la Macedonia. <laughs> y tú también, aquí. Bien quietecita. Y ahora empecemos con el mandamiento. Y vamos a empezar contigo. <laughs> ¿Por qué la vaca es el animal más viejo del mundo. Pues porque todavía se ven blanco y negro. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué qué ¡Ay, ¡Qué mundo qué mundo. ¡Y ahora todo! ¿Y ahora? ¿Qué hacen dos pollitos en un restaurante de pollo asado? <laughs> Viendo una película de terror. <laughs> que me mando, que me <laughs> que me mando, que me estoy mandando, que no puedo más. Ay, que me mando. ¿Qué es una bodega? Pues es la mamá de los bodeguitos. Era un hombre tan triste, tan triste, tan triste, que le invitaron a una fiesta y se quedó en un rincón contando cerillas. para qué os he traído, porque resulta que la gente ya se está cansando de la Macedonia. Y ahora queremos ver qué pasaría con... ¡Patata! ¿Macedonia con patata? ¿Está usted loco? Eh, y tú vas a ser el primero. ¡No! ¡Vuelve! Porque los del EP ponen ajo en la carretera pues para mejorar la circulación. ¡Ay, Señorita, es tu turno, señorita, es tu turno. ¡Me traga un altavoz! <laughs> ¿Qué está pasando? Esta no nos está montando. Nunca me había pasado esto. Todo se había montado hasta ahora. Pues claro, si es que las fresas no nos mondamos. Nunca nos hemos mondado las fresas. Bueno, ya pensaremos luego qué hacemos con la fresa. Ahora te toca a ti. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Uy! Uy, ya no oigo nada con estos cascos que me has traído, Fresita. Muchas gracias, me has salvado la vida. vaya, eh, vaya hombre, venga perros, a por ¿Quieres que eres muy buen espadachín o qué? Ah, por las kung fu patatas. Sayonara, baby. ¡Oh, atacad, perros, atacad! he inventado. Fresa. ¿Y tú lo probarás? Directamente desde nuestra fábrica de innovaciones culinarias. Rico, rico. Nuestra ensalada, para ti y para tu familia.